like, comment, and subscribe. Ayo, Eh, let go, let go, let go. si bang, si ganti lo. Dari lawan, dari lawan. lewat jalan sih, lewat eh, jalan. Eh, mau tuh, mau mau apa nak? Oh, tuh culik dah, mau tuh culik. Oh, tuh bagian dulu. Atau kau bang penculik bang. Weh, eh, rasa-rasa harus start sekolah. Ada ya? Betul lah, Ayo, ayo, Pak. Sudah nggak bang, dari Indonesia mundur lah. Bagus, jalan kau bang. sih, saya ini berarti auto wah, ada auto lewa. auto auto jeep. Ini habis. Bang Walen. Bang Walen, Bang Walen kau ngargo. Aduh eh, ada lawan, ada lawan rumah lo, anjir. Udah capek orang. Eh, kena serbu ya, kena serbu ya sama. Di rumah buku gua. Eh, ini situ mek, berdiri, sampai No, no, no, fuck. Oh, kan. 2000 years later lagi kiri bang ada yang tersangkut ya. Ada. <laughs> Tersangkut. dulu iyalah kunci karena dari bagi aduh eh nampak ada yang kayak mama itu ya lihat disuruh berhenti 桂盘。